susah itu semua ya dari Allah Subhanahu wa taala kita kena bersyukur, kita juga kena beristighfar apabila kita penuh dengan kesalahan-kesalahan ataupun mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan ya. Tolak pikir kita istilahnya pemikiran kita terkadang itu terganggu oleh banyak hal ya ada beberapa yang istilahnya terganggu karena hawa nafsu kita karena ego kita ya kan tapi kadang juga pikiran kita itu jernih intinya adalah mari kita luruskan pikiran kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap apa yang kita kerjakan kita niatkan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala mau menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala mau bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah kehidupan kita akan senantiasa selesa, akan senantiasa bahagia. Dan setiap istilahnya kejadian ataupun musibah itu pasti dugaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar, orang yang sabar, maka masya Allah pahalanya sangat-sangat besar sekali. Jadi, mari kita mulai daripada sekarang, latih diri kita untuk senantiasa bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita ya kan? Jangan sampai istilahnya yang kita inginkan ini harus, ya kan? tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala tahu tingkat istilahnya kemampuan kita dalam menerima sebuah hal ataupun sebuah nikmat yang Allah berikan. Intinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita, senantiasa memberikan ujian kepada kita. Intinya kita harus bersabar dan harus melatih betul-betul bagaimana agar supaya supaya kita terus bersa bersabar dalam menghadapi istri, dalam menghadapi anak. Ya, tidak mudah belajar sabar ya. Sabar itu mudah diucapkan akan tetapi susah dalam pelaksanaannya. Maka harus ada riyadhah, maka harus ada pelatihan, maka harus ada latihan setiap hari agar supaya tingkat kesabaran kita bertambah bertambah dan bertambah ya. Sebagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihi salam Allahu akbar yang kita ketahui. Allahu akbar. ya jauh sekali apabila kita dibandingkan dengan para nabi jauh sekali apabila kita dibandingkan dengan ulama karena kita hanyalah orang-orang awam maka daripada itu latihlah kesabaran kita sedikit demi sedikit maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sabar nantinya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang senantiasa bersabar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, kali ini kita akan merasakan sebuah video lanjutan daripada video kemarin yaitu Ustaz Samsul debat suami makhluk paling jujur tapi ha tu kan ha kita dah mendengarkan ya kan video sebelumnya di mana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat. Buat teman-teman semua yang mau nonton video sebelumnya ataupun part pertamanya, silahkan di sini guys ya. Ada pop-up ataupun di link di deskripsi. Teman-teman bisa lihat atau masuk ke channel saya di video. Nah, di situ ada part satunya guys ya. Nah, jom kita tengok videonya. Let's go. Ah, jadi mana luahkan? cakap. Ya. Dia ada tiga jenis komunikasi dalam rumah tangga ni. Pertama, tegur saja. Assalamualaikum, salam. Makan, dapur. Allah oh, tahu. Ah. Macam kita jumpa kawan saya. Eh, oh, tuan, macam tu je. Tapi, eh, macam tu je. Tapi dia tak. Yang kedua, kategori komunikasi, fakta. Demi fakta je. Ah. Assalamualaikum, salam. Bapa balik? Ah, ha, ah, ha, takkan pun nak pergi, fakta. <laughs> Abang makan belum fakta. Awak masak tak? Masak. Awak masak lu apa? Ikan bilis telur dadak fakta. Nak makan mana? Kat dapur lah takkan kat bilik air fakta. Nampak? Suruh main fakta je. Okey, okey. Ha, tapi yang tadi, yang depa tangan tadi tegur dengan fakta dan perasaan. Oh, mantap. Abang. Eh, sayang. Saya tak tidur lagi. Tunggu abang. Oh, oh. Perasaan. Abang. Abang. Rindu ke abang? Yelah, abang pun sama. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Eh? Oh, oh, nampak? Tengok abang, mesti abang lapar kan? Eh? Yang suami pula balas. Tadi memang lapar sangat. Tengok muka isteri abang. Hilang lapar. Abang ni macam tahu saya tak masak ni. Ha? Eh? Ha? Kau tak masak? Alah, gurau lah abang. Alah, hai abang. Baru nak manja-manja. Kata tadi tak dah lap, dah kenyang tengok muka saya kan. Ha, <laughs> nampak Allah dia, dia lain. Dia, dia, perasaan dia lain. Lain. Ah, ha, dia, tuan. Ini suami balik. Bu balik. Bu balik bang. Ini memang bu balik. Kan? Memang bu balik. Abang nak makan apa? Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin. Kau tak tahu ke dia suka minum ayam apa? mana nak minum apa? Kau ambil racun tikus ke apa? <laughs> kau buat apa? Wah marah nampak. Kan? Allah. Tak lah, kan? Allah. Tengok Nabi macam mana kan? Nabi panggil isteri dia. Ya Humaira. Wahai pipi kemerah-merahan. Nak balik kan buat? Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni. <laughs> Aku tu biru, tu biru, tu merah, tu merah. Aduh. Bulan pun ada juga, ni kan. Kan. Ya Humairah oh, wahai pipi kemerah-merahan datang istri dia. Ada apa ya Rasulullah? Ha, nampak. Ada apa ya Rasulullah? Seorang istri memanggil pangkat suami dia. Mana? Pangkat suami itu makna kita panggil. Ada apa wahai suamiku? Tentulah. Janganlah Wahai isteriku Dia juga ada apa wahai komandan pusarti Bukan <laughs> Bukan macam tu Tapi maknanya Wah <laughs> Itu mau tabik tu nah, <laughs> Dia kata Ada apa wahai suamiku yang kukasihi ah, Macam tu lah Kan ah. Kan jadi mana kata Pangkat ni pangkat suami ah, Lepas tu Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah kita makan bersuap? Ingat Rasulullah, kau, kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi nampak. Nabi dah tahu masakan tu masin. Bila suap Nabi kunyah macam biasa. Nabi senyum. Ya. Lepas tu, bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap kan, langsung dicapai pinggan buat kerapu. Ya Allah masin ni. Cuba kalau kita yang duduk dekat camp regimen ni, tu cakap. Camp Said Sarajudin macam mana? Kau sini kau? Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Oh, Dia punya baca bacaan darah tinggi terus. Wahal tu bacaan suhu. Dia tahu yang dia menunduk tu tu kan bacaan darah tinggi tu dah bang. Kan? Ha, kan? Kedua, tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Sabar. Orang perempuan memang begitu. Betul. Orang lelaki pula memang begini. Ha, sabar. Ha? Sabar banyak-banyak dengan kerenah. Tolak ansur. Nampak isteri lipat kain. Terus duduk kat belakang belakang isteri. Sian isteri abang. Oh, dia tengah lipat kain. Oh, ya Allah, sedapnya abang picit. Yang ada tu pula, oh, abang tak payah. Abang kan penat. Oh, tak apalah. Abang okey je. Abang, tak payah. Abang penat. Ui, bertuah betul. Tak apalah. Si abang pil, lipat kain semua. Kesian abang tengok. Biar abang picit. Ada tu pula. Abang jangan sentuh saya. Oh, jangan aman. Salah ke benda picit isteri abang ni? Saya tak kenal abang. Picit lima minit. Lepas tu hasrat berubah. <laughs> tahu suami dia kalau picit tu dia merebak salah. Astagfirullah. Aduh. Ada aja ni Ustaz. Ada maunya. yang ketiga, menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab dan dipikul dengan ringan hati serta saling hormat menghormati suami isteri. Ya, nampak? Jalankan amanah. Suami kena ingat sebenarnya tugas isteri ni apa. Tu yang saya suka bila ceramah dewan macam ni. Bila tanya semua koma. <laughs> Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tiba-tiba bila tanya. Tak. Tanggungjawab isteri adalah melahirkan anak dan melayan suami sahaja. Tu saja kerja dia. Jangan main-main. Seorang tu dah rakam. Balikkan tinggal play part itu. Tugas masak, jaga anak, besarkan anak, bagi makan, siapkan anak, apa semua tugas suami. Ha. Ingat tu? Ha. Macam? Ha, tapi kita ini terbalik kan? Sebab isteri membantu suami. Sebab kita tak boleh buat, isteri buat. Dan isteri buat pula besar pahala dia sebab dia tolong kita. Kan dia balik kan, kita dah tidur, dia tak tidur lagi. Dia lipat kain, dia sidai kain, macam-macam. Kan? Masuk dekat dalam washing machine, masuk dalam dryer. Terus buat, nasih lah, si abang kesian, bini abang ni penat buat. Tak apa bang, untuk keluarga kita. Wah, kan? Tak apa, malam ni kita makan kat luar. Oh, macam. Abang buat tu lah kemerdekaan yang hakiki. Dapat makan kat luar. Tapi eh nampak dah keluar ikan tak apalah. Tak apa bang, zop dah masuk betais balik. Boleh pula. Nampaklah. Ya. Tapi orang perempuan tu sebab Nabi kata Belemah lembutlah terhadap isteri kamu Kerana sungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia Perempuan Dia duduk rumah, dia sabar kan? Orang perempuan kena sabar tau Orang perempuan paling senang masuk syurga Jaga empat perkara jaga solat jaga puasa di bulan Ramadan jaga maruah diri maruah suami taat perintah suami Nabi kata kalau jaga empat-empat ni masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu hmm. boleh pilih pintu orang lelaki mana boleh pilih ni semua aku. tak termasuk yang bercakap ni sebab kita ni tanggungjawab banyak tau. Betul. Ingat senang ke jadi timbalan komandan pusat tu? Susah tu. Semua, semua ada jawatan, semua ada kedudukan, semua ada pangkat, semua ada macam-macam. Semua ami lagi, pangkat sebagai anak lelaki lagi, sebagai abang sulung lagi, sebagai abang ada adik perempuan bawah dia. Semua kena tanya, orang perempuan mana ada? Tak, suami je. Tapi rupa-rupanya, bila Nabi tinjau dalam neraka, yang ramai orang, perempuan, dia tahu. Nyawa dia perempuan. Tenang lah. Mana dia tahu? Sedar benda tu. Kan? Sebab rupa-rupanya yang nombor tiga, nombor empat tu susah. Semayang puasa senang. Jaga maruah diri susah. Bercerita. Kan? Cerita gosip, gosip. Tak sangka bang. Suap ni siapa tu? <laughs> Kenapa? Apa? Abang la ilah ilallah. Tapi bang, saya tak nak ngumpat. <laughs> Itu lah. apa? <laughs> Macam sama je. <laughs> jangan. Hal-hal pribadi orang pun semua jangan cerita-cerita. Buat dosa je. Betul. Ya? Nah, jaga maruah diri. Nanti besok, siapa lah bini apa tu lah yang gemar buat mulut tu? Ah, nampak? Jatuh tak maruah? Jatuh maruah. Jatuh. Maruah suami pun jatuh. Almaklumlah tengah musim-musim panas ni. Dia berkamban ni dia kain. Lalu pula imam kan. Ditegur, "Bang Imam, terlajak bagi pagi kau dua." <laughs> Terperanjat, mau tak terperanjat kan. Besok, Hamzah mam tadilah bini si siapa tu nak jatuh nama suami ni nampak. Jaga. Nampak jaga maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Orang perempuan mulai hari ini taatlah segala perintah suami faham saya tanya umum buat jawab mulai hari ini taat segala perintah suami setuju ngakak enggak saya tanya. setuju tak setuju setuju tak ha macam mana apa dah belum kahwin lagi <laughs> Setuju. Setuju. Segala eh? Segala. <laughs> Taatlah segala perintah suami. Setuju. Kalau setuju angguk, angguk. Setuju kata. Dah insyaallah. <laughs> Tadi dia dah setuju tadi dia orang tu. Ha, setujulah. Okeylah, okeylah. Okeylah, saya ubahlah. Mulai yang ini taatlah perintah suami yang baik sahaja. Setuju. Setuju. Orang oh, lelaki, kahwin baik nak? Mak aku. Allah. <laughs> Alah yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak perempuan? Ah, betul, betul. Oh, mak betul, betul. betul. adalah. Tak, tak adalah. Tak maksudnya betul. Sebenarnya tak. Ah. Kadang-kadang perempuan ni menjawab dia. Kan? Satu lagi perempuan paling rugi. Bila kita bergaduh, jangan ngungkit-ngungkit. Perempuan ni perangai dia bila dia tengah happy, dia tengah apa. Abang ambil. Ambil. Abang tak ada duit kan? Saya tahu abang tak ada duit. Ambil. Ini baru 15 hari bulan. Ambil. Buat isi minyak motor. Ambil. Sayang. RM50 ni. Isi minyak motor melempah ni. Abang lebih tu buatlah belanja. Abang ikhlas ke ni? Abang ikhlas, eh, ikhlas hati saya. Ambil lah duit nanti saya, saya duit saya ada lah. Oh, awak. Tu tengah okey tu. Dua tiga hari lepas tu dia bergaduh kau tengok. Sampai hati abang. Abang buat saya macam-macam. Abang dah lupa yang saya bagi pinjam itu. Dah bagi pinjam lah. Itu kau cakap ikhlas eh, bagi. Ya Allah. Mungkin dia kalau marah kau tengok. Dia ungkit semua kecuali ini yang ni tiga-tiga ni tak tempat lain lain tempat lain tempat lain. Astagfirullah. Okay, sampai nanti macam-macam hari-hari saya masak untuk abang. Pahala masak padam. Malaikat ni padam. Padam. Yang saya picit belakang abang tu apa? Picit belakang padam. Saya masak daripada mula kita kahwin sampai sekarang. Sampai daripada mula sampai sekarang punya pahala padam. Saya lahirkan enam anak untuk abang. Bayangkan pahala beranak punya besar tu. Pahala tu hampir menghampiri pahala syahid. Itu kalau mati syahid tau. Syahid dunia. Padam, hilang macam tu. Jangan mengungkit. Cuba tengok orang lelaki. Mana dia mengungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. apa pula aku nak ungkit ni? Jadi mulai hari ni jangan ungkit. Dah macam-macam saya buat untuk abang. Ha, ha, ha. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Contoh, ya. Jadi, jadi. Lu fikir. Lu fikir je. Kemudian... Yang keempat, mewujudkan pergaulan yang baik jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Nah, ha, itu dia. Maknanya pergaulan yang baik, terutamanya lelaki dekat luar. Dekat luar kita bergaul dengan lelaki, perempuan. Pergaulan kita jaga, iktilat kita jaga. Dalam Facebook sekarang paling banyak yang menjahanam rumah tangga. Facebook, IG, kan? Yeah. Termasuklah dikaitkan dengan isu baru-baru ni kan ha, Isu da'i tu semua dia sebut pasal Instagram Tapi kita tak tahu kebenarannya kita tak tahu Wallahu alam Mana satu betul salah Kita tak sah buat spekulasi buat dosa ya. Tapi mana kita tahu medium tu boleh dijadikan benda yang menyebabkan masalah Seronok tu lah Ustaz Saya tengah dalam dilema ni ha, Memang biasa kalau orang tulis ke bahagian komen macam tu Biasanya oh, memang saya tak ada orang ni sangat lah kalau orang tanya soalan ni saya pesan kat semua lelaki. Kalau ada orang tanya nak tanya pandangan awak lah macam mana caranya nak ambil hati isteri. Macam mana cara nak ambil hati suami? Mungkin boleh sharekan tips-tips apa boleh share. Tapi kalau orang tanya, saya dah benci dengan isteri saya. Eh, saya dah benci dengan suami saya. Perempuan cakap dengan perempuan lelaki. Saya benci dengan suami saya. Macam mana cara saya nak bercerai? Jangan ajar. Jangan bagi nasihat apa-apa. Kalau hal tu saya tak boleh tolong, pergi jumpa pejabat agama. Macam tu je. Ya. Sebab apa dia jadi hal masalah besok kita pun terkait semua. Dan ya, dalam dalam mahkamah syariah ni selain pada suami isteri adalah orang ketiga. Selain pada suami isteri adalah orang ketiga. Maknya termasuk mak ayah, mak mentua tu orang ketiga. Boleh didakwa di mahkamah. Ha, tu kena tahu tu. Kalau suami tu ada empat isteri. Contoh. Keempat-empat isteri itu Walaupun isteri kedua, ketiga, keempat Itu bukan orang ketiga Sebab itu dalam kategori suami isteri ha. Ini saya bukan galak kan Tapi nak bagi tahu maksud ha. Banyak Itu sebabnya kadang jadi orang ketiga Kita bagi nasihat yang salah Tak payah Orang nak macam tu Sebab saya kalau orang nak bercerai Kau pergi bibat kamu Saya dia kena pukul dengan suami saya Macam mana saya kau pergi jumpa bibat kamu ha, Cerita Sebab kita bila bagi nasihat Dia pakai tengok ha, ah, Sama sudut pun cakap macam ni Lepas tu dia penyakit tu Ya. Wah kesiannya awak. Kenapa lah awak ditimpa nasib begini? Kalau saya lah. Oh mak ayat. Ha, masa tu lah. Sebab hari ni banyak sangat masalah-masalah. Jadi hati-hati. Betul, betul. Kan media sosial. Lepas tu saja pula tengok kan status bekas kekasih lama. Kan? Sabarina kekasih lama kan? Dia check pula tu tengok status dia. Singular ke plural? Tengok-tengok singular lagi. Yang laki ni pun tanya. Saja cuba-cuba tanya. Akum. Akum. Alam. Dia mana ada Assalamualaikum? Dia akum. Akum. Walam. Walam. Kat mana? Ha. Ah. Kat mana? Dia kentum. Ha. Ah. Dia kentum. Pak di ah, dia mana tepuk kan kiri. Ada macam mohon siap cakap mana. <laughs> tu tekong takro dulu tu pak di dawan atas kerang kail. Dan saya dulu main takraw, saya hafal nama kila-kila dia dulu. Saya kerang-kerang mutalai dulu, ingat tak kan? Yang Yud Pui Hon, yang masa kat Seremban dia menang, yang Piala Isah dulu. Oh, ingat gitu, dulu lah. Minat takraw ni. Oh, sampailah saya injet kan. Tapi itulah dia. Kan? Kau melamkan lem, buat kena. Oh, budak-budak dulu macam Saya pernah ceramah dekat UITM, dekat Puncak Alam tu. Saya tanya kak, saya memang WhatsApp, di manakah lokasi ceramah hari ini berlangsung? Lepas tu budak tu jawab, ha ha ha. Gelak gulik-gulik dia tu. Cik Samsul type WhatsApp penuh kurang hajar budak ni. <laughs> budak sekarang main bahasa ringkasan. Kenum uh, pekebr. Apa khabar? Pekebr. Pekebr. Kenum. Aduh. buat pe, buat pe, Dua kan? What per dua? buat pe tu? Dengan ceramah. Dengan DGR. Dengar ceramah. <laughs> sup cerum, Siapa ceramah? Sumsul debut nama aku. <laughs> Wang asam betul. Allah. Dia pun, dia pun WhatsApp. Uh, apa ni? cakap dekat Facebook ni. Kan elok kita WhatsApp. Bagilah phone number. Bagi phone number. Laki dia pun tanya. You sekarang uh, suami you kerja apa? You tak patut tanya soalan tu. Kenapa pula? Salah ke saya tanya? Salah tu tak salah lah. Tapi you tahu kan, semenjak perjanjian kita kat bawah pokok dekat masa belajar dulu, sampai sekarang saya <gasps> tak ada sesapa lagi tahu. Tak soal. Apakah? Apakah? Mungkinkah? Wah, oh, iya kan? Okey. puan macam bolehkah kita jumpa empat kali terakhir untuk selesaikan isu kita? jumpa kali terakhir sebagai isteri izin dengan nak suami jumpa untuk selesaikan kali terakhir salah tak ada kita kena percaya suami ni adalah makhluk Allah yang paling boleh percaya <laughs> tak, kau tengok cara dia golak dia pun tak percaya dengan diri dia sendiri. aku nak cakap apa parah tu parah teruk pergi jumpa penyakit. <laughs> Tapi kalau suami kata, abang nak selesaikan kereta akhir, saya nak ikut abang sama. Macam tu boleh? Isteri pergi sekali, boleh tak? Boleh ke tidak? <laughs> boleh ke tak? Jawab boleh tak? Allah! Tak boleh juga. Betul? Betul. Betul. Bila Wah, buang masa pula. Kita tak nak bermusuh. Kita nak kawan-kawan. Tapi betul, yang dirisaukan bila berjumpa balik, nanti bila ada sparkling tu. Percikan kasih sayang dekat mata dia tu masih ada. Bila pandang tu, wah, tu bahaya. <laughs> Baik. Tapi kalau dia jumpa sendiri kan, perempuan tu pun cakap, saya sebenarnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain Rumah ayat Yang suami pula Tak pasal-pasal jadi Jalaluddin Hasan Well <laughs> You tidak dikatakan mengganggu rumah tangga Ay, ah, macam tu lah Lebih macam tu Aduh Power masa tu saya pernah mengadap Abang Jaluddin Hasan tu. Eh cuba kau tiru balik gaya aku tu. Sabar. <laughs> Kenapa tak jadi depan dia? Takut weh. Kan? kan? Ha, jadi, apakah ciri-ciri nak mewujudkan keluarga sakinah ni? Apa ciri-ciri? Yang pertama, suami isteri yang setia, soleh, soleha. Ha, jadi pada yang non-muslim, suami isteri loyal each other. Okay? Eh? Ha. Dia pun nyanyi. Bila balik saja, you nyanyi lagu Tamil tu. Ten ten ten ten na na maran ten. Ona kala payan ten karan ten. Betul ke lagu? Ha. Ataupun lagu yang kau dah solat ye ne bile. Okay. Ha, okay. Lah. Ha. Saya tengok cerita tu jangan main-main. Cerita tu payah kan? Payah tajuk dia. Bayangkan dia bawa heroin tu tamanna tu. Dia punya cerita bawa perempuan tu bertumbuk berlawan tiga jam dia dalam kereta eh, tiga jam. Oh steady steady. Betul. Tengok eh, memang critical thinking. Suami isteri yang setia. Ha, eh. Walaupun suami jauh, orang perempuan jangan sangka buruk. Doakan ya Allah, jagakanlah dia untukku. Macam tu. Anak boranglah kak. Tiga, Alhamdulillah. Saya tengok cara Boleh empat lagi kak <laughs> Ekspresinya mana ya Allah Mana suami yang kak ni mana? Tak kerja ni? Oh, Nanti share tau Nanti share video tu bagi kak ya. Tu pertama Yang kedua anak-anak yang berbakti Anak-anak yang tolong mak ayah dia Tu Sakinah Alok datang ya mak Ha, tolong belikan barang ni. Ha, dia tak banyak menjawab. Tengok anak kita macam mana. Menjawab, menjawab, menjawab. Kita marah anak kita kan. Tak, dia ada cara dia. Kaedah dia. Kadang kan, kita marah, kita ada approach. Kita boleh cakap. Contoh, kita masuk bilik anak ni. Ni tawal lepas sepah ni, tak kata nak sidai ke? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Ha, <laughs> tak mudah. Tawal ni pasal sepah ni. Alah. Sidai lah. Asyik-asyik mama juga. Mama. Siapa? Mama. Mama. <laughs> Ha? ibu. Ha, ibu. Wan, kampung mana? Kampung mana, Wan? Sini. Gomeh mi mama. oh. <laughs> Tak boleh, tak apalah. Boleh lah. Boleh lah. Saja je, saja je. Kita panggilan sekarang. Ha. Papa, mama. Kan? Ah, Mami, papi. Eh, daddy. Daddy. <laughs> Aduh. Nenek dengar kan. Mama, mama. Uh, suami panggil isteri, mama juga. Tak, dia panggil sayang lah. Okey lah. Ada sengah tu. Mama, mama, ni tolong ambilkan beg papa tu. Mak kat kat kat apa? Mak dia dekat serambi. <laughs> oh, mak orang kampung. Mak orang kampung. Tapi tak apa tu, tu hak masing-masing ibu, umi, mama, papa, tak kisah. Janji tak lah, Kan? Ha, jadi, ni tengok mama ni, mama tengok bersepah ni kenapa? Sidai lah. Besok tu cakap ayat sama tak? Bersepah lagi. Mama juga nak sidai. Tak settle. Ubah pendekatan ni saya ajar. Masuk bilik. Ni anak-anak mama macam sini. Tak saya mama kan? lah. tak saya mama. Sayang. Okey. Kalau saya mama, dengar cakap mama tak? Dengarlah. Tu tawal tu. Kalau saya mama tentu sidai kan? Ah, ha, ilah, ilah, ilah. Dia pun sidai. Masuk hari kedua, masuk, dia tak ada lagi cakap macam ni kan? Tak sayang mama eh. eh Yang saya langsung capai tawal. Kita <laughs> positif kan? Betul. Hari ketiga masuk, saya sayang, sayang. Tak sempat cakap, sayang, sayang. sayang. <laughs> Betul. Benar. Iya. Suami awak mana? Gembah oh, orang okay. Eh, tak mencabar apa tu. Kak awak mana kak? Suami orang? tuan ni kak? Tahu dah. Ni awak mana kak? Johor, suami orang? ada cabaran sikit. Johor kat mana kak? Oh kak. Tapi kadang kadang apa? Kadang tengok orang perempuan ni, dia gemar pilih suami kerana dia jauh. Macam ni kan senang. Gomeh, Gambau. Kelantan, Kelantan. Johor dengan Johor dengan Negeri Sembilan eh? Kita dekat lagi lah. Ada orang Johor, Kelantan. Johor, Sarawak. Kenapa orang perempuan kadang? Ramai tau. Ramai sangat gemar pilih suami dia jauh. Kenapa? Apa salah? Saya dikerekakan sana. Ha? Apa dia? Mana jawab. Jodoh. Jodoh Ustaz. <laughs> So kalau suami kahwin, bawa bini baru, jawab, jodoh. <laughs> Boleh gitu? Boleh. Boleh tak boleh? Ayo raya sikit. <laughs> Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ale. Nyesah kau jawab. <laughs> tak adalah betul lah tu. Aja ya uji. Saya dah agak dah perempuan ni pandai jawab. Jodoh bang. Macam tentang poligami? Saya setuju tak? Saya okey je bang dengan poligami ni. Ada tiga syarat. Adil, tanggungjawab dan bukan abang. <laughs> Mana tak setuju juga. <laughs> Aduh. Itu dia, bukan suami saya dia kata kan. Tu sazah tu. Kau main dengan cucu ni macam mana? Sunnah perempuan, taat suami. Cuba kau cerita poligami punya barah Dah, tu sazah tu. Ini kan pula, ini kan pula bukan sazah kan. Bak bakat tak bakat apa kira dia kata kan. <laughs> Ustazah kau. Oh no. <laughs> tiba Tibanya. Dah, yang bet dah lah Ustazah rakam lah tu. Aduh. Tak apa Ustazah, steady steady Ustazah. Ustazah nah, juga dia, yang dia itu. Ada sebab. Ada sebab. Saya okey je kalau tapi kalau suami dinampakkan potensinya tidak boleh berlaku adil, maka kita tidak boleh bersetuju, betul tak? Oh, oh <laughs> langsung. <laughs> Allah. Okay. Ha, ah, jadi tak apa, kita tukar tajuk lain. Orang perempuan makin marah tajuk tu. <laughs> dia dia dah lemah, dah, dah lemas, dah, dah lemas. Dah tak jumpa, dah mana nak keluar. Itu ubah tajuk lain. Jadi, makna kata anak-anak yang membakti, anak-anak yang tolong menolong, yeah. itu macam kita dulu kan. Beza tau dengan anak-anak sekarang. Dulu mak panggil, "Halo, kita akan lagi dah." Ya mak, apa mak? Cuma nak apa? Ha. Orang beli barang. Alah, mana beli apa? Beli gula lagi? Oh, tu je. Oh, kejap lagi tak beli ke? Kena pergi sekarang. Mak nak buat ni. Ah, ayolah, ayolah, ayolah. Kita pergi juga. Sekarang. Hello? Hello? Hmm. Hello? Apa? Mak, tetap tak pergi. Ha, tu bahaya tu. Sebab anak-anak kena diajar tentang adab. Askar lah yang paling senang sekali nak mengadapkan anak. Sebab disiplin ni sebenarnya sebahagian pada adab. Hormatnya, kan, tahu kedudukannya, rankingnya, bos yang mana, siapa yang, yang bagi arahan siapa. Macam tu kan kehidupan kita. Hormat dia macam mana? Suami ketua keluarga. Orang perempuan tak boleh tau. Tak boleh. Abang, abang ngangkang depan TV tu. Tolonglah dapur ni. Jangan macam Jangan macam tu. Kan? Siapkan mai sini. Jangan kacau ayah tengah tengok sok. Ayah kena ayah tengok TV, tengah tengok TV tu. Hormat ayah terketu keluarga. Anak pun susun pinggan semua. Ni, ah, senduk nasi cuma sini. Senduk nasi. Ah, bubuh lauk. Okey. Hello. Pergi panggil ayah. Oh, ayah lah sekali. Ayah ketuk keluarga. Barulah masa tu ayah dia terasa dia tu macam komandan. <laughs> Ah, ah, ah, <laughs> Bila datang ayah datang. Oh, ayah, <laughs> ayah pangkat biasa ya. <laughs> Ayah pangkat biasa je bila ayah masuk eh. eh semua dah ada dah. Dah ada dah abang. Duduk abang. Bila suami duduk barulah terbalikkan pinggan tu. Senduk nasi panas-panas. Nampak tak? Abang, tahu ni abang. Ah, hmm, air bang? Hmm, air kosong. <laughs> Susah nak tengok pencamah tuang air sendiri. Ini pun masuk sebagai sebagian beradab juga. Tak ada. Tak ada lah. cukup. Lepas tu bila dah apa? Okay. Ayah ni. Halo? Cukup. Ayah huzur ni. Ha, ayah huzur ni. <laughs> Ayah huzur ni. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik dan nampak. Walhamdulillah. Tengok. Tengok bagaimana suasana dalam makan. Okey. Semua dah ready. Ayah lah sekali panggil. Ayah terasa macam wakil rakyat pun ada. Ha, ha, semua dah ada dah. Okay. Bila makan kan lepas tu. Lepas tu ramai yang tak tahu. Contohnya anak minta lauk kan. Anak minta lauk. Ya, ya, ya. Nak sayur tu sikit ya. Mari, hmm. mari. Dekat sikit pinggan. Pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tu ramai tak tahu. Abang Abang, nak sayur tu sikit, isteri pula minta. Suapkan. Hmm. Apa? malu lah nak tengok. Biarlah nak tengok. Kasih sayang kan? Nice. Yelah, yelah, yelah, yelah. <laughs> Yang anak lah. Yuh, yuh, yuh, yuh. <laughs> Sebab anak tak pernah tengok. Anak tak pernah tengok. Ha. Ha, dapat dia tengok kan. Ha, betul tu dia kemesraan tu. Itu tengah tengah baik sangat lah. tapi kalau tengah marah tu satu sondok ni kau buka mulut. Tentulah oh, <laughs> kan. Iya, betul. Kan nampak anak-anak semua ni tak jangan kita marah. Kemudian lingkungan sosial yang sihat bi'ah solihah. Maknanya kita bergaul dengan suasana yang sihat, kawan-kawan yang baik, duduk dalam kem insya-Allah baik dengan kawan-kawan yang baik, dengan hormat menghormati satu dengan yang lain. Kemudian yang keempatnya, dekat rezekinya iaitu murah rezeki. Ada je rezeki. Senang naik pangkat. Lepas tu minta transfer, dapat. Lepas tu Alhamdulillah, beranak pinak, konjok-konjok, beranak, jok-jok, beranak. Jok, jok, beranak. Lepas dia, dia. Lepas dia, dia. Anak tiba-tiba dalam diam-diam tu kan. Dalam balik-balik kawat apa semua. Ha? Anak eh, sepuluh. Sampai terlupa lah nama anak siapa. Malu ngangah halang hati. Siapa nama kau? <laughs> Abah ni marah anak kau. Kau nak aku ke nak sebelah? kau cik nak kan? tu rezeki anak ramai. Lepas tu dah lah anak ramai, anak pandai-pandai pula tu. Ya Allah. Saya paling bahagia anak konvo. Oh, gila anak konvo. Anak kita dah konvo dah, Pak. Kau ni cuba kawal perasaan kau. Abang tak happy ke anak kita konvo? Konvo tadi kah? Kau ni agak-agak lah. Kombo tadika. Sekarang ni mengangada betul. Tadika pun buat kombo. Ha, betul tak kan? Ha, tak apalah. Ha. Tapi happy lah. Bukan apa orang perempuan tu jadi sedih tu tak sangka anak dia tu. Boleh buat persembahan ikut disiplin ni cikgu dia ajar. Kat rumah tak dengar cakap. Ha, kan? Itu yang dia sedih tu. Jadi, dalam hal itu, kemudian begitu juga ibu bapanya jadi ibu bapa yang cemerlang. Ibu bapa yang cemerlang, akhlak mulia, bersikap penyayang. Akhlak mulia suami isteri. Nampak tak? Dia bukan menengking, marah. Kalau marah pun dia takkan guna perkataan-perkataan yang tak patut. Rimau, apa mengkarung, semua tak, tak ada lah keluar. Biawak, kan? macam-macam sebut. Macam isteri pun. Kita kena cakap yang baik-baik ya. Ha, jangan. Jangan menggelar-gelarkan orang. Berdosa, cik mak lah kau. Suami balik, ha, kata rimau dah sampai. <laughs> Ha, jangan. jangan. Ya Allah. Bersikap penyayang jujur. Macam saya kata tadi, suami adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Paling jujur. jujur. Cuma orang lelaki selalu ditanyakan soalan yang susah. Tadi pergi ceramah, ada tengok perempuan nak. Lah. Macam mana saya nak jawab soalan tu? Kebanyakan tempat memang ramai perempuan. Tak ada, semua lelaki. Terpaksa. Ni tengok dia pakai tudung ni. Pakai tudung tu semua lelaki tu. Lagi <laughs> satu perempuan tanya soalan susah apa. Abang betul ke sedar gemuk? Cuba cakap macam mana nak jawab soalan tu. Ya? Abang betul sedar gemuk? Tak adalah. Gemuk-gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Ah, tak, tak boleh. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Betul ke saya gemuk? Ini bukan gemuk, ini namanya kurang kurus. Sama lah tu salah juga. <laughs> Betul ke saya dah gemuk? Orang buta je cakap kau gemuk. lah ni. Ya ke bang? Ya. Dalam hati. Allah aja yang tahu. <laughs> Dulu kalau dia betul-betul tudung dekat depan cermin tu, kita boleh lagi kat sebelah tu kiak mut. Sekarang ni. <laughs> Tuan. Dulu masuk bilik air boleh masuk berdua. Sekarang keluar keluar keluar keluar. boleh boleh masuk. Kalau paksa enggak masuk, <laughs> anak telefon berapa kecemasan. Kalau selamat kamu ayah saya bilik air ni. <laughs> Betul lah. Tak, tak kalau tak. Tapi sekarang toilet dah besar-besar. Tak apa. Tak ada lah. Allah. Kadang jangan tanya soalan yang susah. Abang ni tadi ada tak kau mungkin kau copong perempuan lain. Jangan. Soalan pun negatif. Tanya abang tadi kerja okey bang semua. Sempat siap kerja tak hari ni? ada apa masalah ke <tsk> okey semua mengasih lah tanya ha, awak macam tu boleh balik memang saya tengok abang penat ni abang nak minum kopi o oh, sejuk ke nak panas okay, sejuk lah hati tengah panas okey maknanya tu anak-anak pun sama anak-anak pun sama tanya anak macam mana belajar macam mana kan sikap penyayang suah apa luahkan perasaan kasih sayang positif dan kreatif sentiasa positif bila kita naik kereta kan Contohnya Contoh keluarga Naik kereta Kini Isteri kat sebelah Anak kat belakang Tiba-tiba ada satu kereta Overtake kan Wah, dihimpit. Wah, ajar kata Oh, kata. Lepas tu beri, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak belakang, ya Allah, ya Allah, anak belakang. Lepas tu, pandan muka kau, dapat potong balik kereta tu. Lepas tu, dia pergi ke kedai makan. Sampai ke kedai makan, mood anak-anak dah tak elok lah. Pintu. Tak takut ni, Bini pun dah. Tapi kalau buat kereta, kereta tu potong. Zap. Ish kereta ni bang. Biarlah sakit perut agaknya. Tengok suami dia tu. Potong terus. Makna potong terus isu. Biarlah sakit perut tu kot. Sangka baik je. Ha, Sampai kat kedai makan. Ha, oh dia. Ha, nak makan apa? Cakap je. Hmm, nak makan. Uh, telur dadah. Tom yam sotong. Ni. Hello? Hmm, hello na uh, Cikgu yang lakna Mana? Na Cikgu yang pataya Oh ah, Terbayang malam ni Tapi saya rasa-rasa malam ni Mihun juga <laughs> Tak, tak, saya target-target lah <laughs> Eh tak adalah, saja je Belajar bersyukur ada. Aduh. Eh tak ada. Eh hari tu kita makan nasi ayam. Eh, nasi apa itu kita makan? Ha? Kita makan nasi apa itu? Saya kampung. Ha. Saja je. Order, order. Tapi kalau kita order macam tu kan, orang positif nak itu, nak itu. Lepas tu nak makan apa? Nak nak nak makan nasi putih, nak uh, kailan ikan masin, lepas tu nak ikan siakap empat rasa. Fuh, gila. Lah. Sedap. Pernah makan tak ikan siakap empat rasa? Biasa apa? Orang perempuan memang rasa tiga je. Kan? Masam, masin, manis. Rasa keempat, waktu bayar akan baru tahu. Lain macam. <laughs> tu mahal tu, tu rasa lain macam. Tu rasa yang keempat tau. Ha, ah, jangan. Yang paling geram tu kita masuk dalam kereta, orang perempuan tanya, berapa tadi bang? Berapa? Berapa tadi bang? Tak payahlah tahu, cakap lah berapa. Ah. Seratus lebih? Eh, murah. Tu tak nak. Ah, Wah, kita dah lain macam ni. kita Masa Allah adalah tapi itu jangan risau pagi makan keluarga keluarga happy tambah rezeki kita betul jangan kita risau kemudian yang paling penting sekali adalah menjadi teladan yang baik mak ayah jadi contoh yang baik untuk anak-anak jangan jerit-jerit bergaduh dengan isteri jangan bergaduh depan anak-anak jangan nak bergaduh masuk dalam bilik sebab dalam bilik biasanya gaduh tak lama <laughs> boleh settle. Ampun. Ayat semua benda boleh settle. Kan? Macam anak, saya nak tanya. Anak nombor satu, dua, tiga, empat, lima. Antara nombor satu sampai nombor lima, siapa paling sensitif? Yang paling sensitif anak nombor satu. Anak sulung paling sensitif. Tanyalah siapa anak sulung. Alung bagi nasihat, kau nak dengar dengar, tak nak dengar tu pulang. Cuba tak dengar. Memang cik hati baik. <laughs> punya ayat macam dia tabah sangat tu. Alung tak kisah. Okey, tu pulang pada kau. Wah, cuba tak dengar. Dah cakap dah itu. Tak dengar. Itu <laughs> sebab nak marah anak sulung, anak kita yang sulung. Jangan marah depan adik-adik dia. Tercabar ego dia. Nak marah dia maksud. Alung punya, sekejap. Semua dia luar luar. Tutup itu kepal. Memain kau eh? Macam-macam kau eh? Lepas tu bila dia keluar, Angah tanya, Pahaloh? Tak ada apa. Okay. Ah, ah, ah. Jadi air muka dia terjaga. Ini betul. Anak nombor dua, memang perangai dia, dia akan rampas apa juga daripada nombor satu. Tu perangai nombor dua. Dia jadi tak nak mengalah. Macam dia nak menang je tu nombor dua. Nombor satu ni mengalah, bengkak, yatim, menangis je. Nombor satu. Nombor tiga mengacau, nombor dua, nombor satu Dan dia paling cepat sampaikan report pada mak dia <laughs> Tetapi nombor tiga rapat dengan nombor satu Ah. ah. Yang nombor empat Dia ulang balik panggil yang nombor satu ha, Macam tu dia Kebiasaannya lah Tapi ni hanya dalam ranking adik-adik tau Ranking komandan tak kira Ini adik-adik Jadi jadi teladan yang baik kita sebab kita kena banyak buat baik yang saya cerita tadi dalam lima perkara tadi. Buat baik, benda tu anak tengok. Kita sedekah, anak tengok. Besok dia pun nak buat. Dia teringat tau, bila dia dah besar, ayah dulu rajin masuk duit dan tabung. Ayah dulu, mesti ada je duit dalam poket dia. Bagi Kemudian ayah dulu cakap dengan orang, tak pernah je jerit. Tak lemah lembut. Anak akan ikut. Dan bila dia buat tu sebab dia teringat apa yang kita buat, pahala mengalir. Itu yang penting. Eh? Jadi, apa pun tuan-tuan muslimin nak bahagia dalam kehidupan kita pertama ada tiga perkara pertama hidup beragama tak kira lah macam sahabat kita ikut agama dia jadi kita ni ikut syariat kedua kalau kita nak bahagia satu yang keduanya adalah proses mengenali pasangan kita berterusan dia bukan setakat dah kahwin dah kenal tak tu sebab sampai sekarang lagi sampai sekarang isteri masih cakap Aku tak faham betul dengan lelaki aku tu. Yang suami pula pun sama-sama. Bini aku tu tak tahulah. Makin lama macam makin jadi pula. Contoh. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding. Hmm? Dan begitu juga nak hidup makmur dekat dalam masyarakat kita. Jangan gemar bawa-bawa cerita. Jangan gemar melaga-lagakan orang. Jangan bawa cerita tak elok pasal orang. Jangan. Macam cerita da'i tu lah saya kata tadi. Jangan cerita apa-apa. Kita tak tahu hujung pangkal. Tak salah. Aku tahu. Aku dah dengar itu. Aku baca ni. Itu semua. Semua-semua boleh menyebabkan kita berdosa. Dengan dosa percuma. Tak payah. Dan diam Doa mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan daripada ujian seperti itu. Ingat, saya ulang balik kegembiraan dan kebahagiaan itu bukannya memiliki apa kita inginkan tapi menginginkan apa yang kita miliki. Jadi rasanya itu saja pada saya insya-Allah uh, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita sama-sama bangunkan keluarga kita, jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bahagia. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Lepas ni saya nak bergerak terus ke ke Sri Skandar lagi untuk meneruskan tugas yang belum selesai. Jadi macam mana pun ialah kita dah nyanyi. seronok sangat malam ni datang insyaallah. Uh, ada lagi kan nanti saya datang lagi sini kan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana masih orang kata tak jemu nak mendengar perkongsian-perkongsian daripada saya. Jadi Ha, semuanya yang baik itu datang dari Allah SWT Mana kurang itu pun mencari kelemahan saya sebagai manusia biasa Oke okay guys, sudah selesai videonya Dan Allahumma salli ala Muhammad Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bahagia Fiddini wa dunya akhirah ya Karena kenapa kebahagiaan di dunia itu Kalau hanya di dunia itu sangat-sangat rugi ya Apabila kebahagiaan dunia dibawa ke akhirat Maka kita sangat-sangat beruntung Seperti itu ya teman-teman sekalian Nah caranya supaya kita beruntung di akhirat dan juga beruntung di dunia adalah stabilkan antara kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat kita. Bekal akhirat dan juga bekal di dunia. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat tadi bahwasannya keluarga adalah yang terbaik ya. Kalau kita istilahnya nak bersedekah, bersedekah kepada yang ada hubungan keluarga macam itu tuh lagi baik. Dan apabila istilahnya kita ya kan nak rezeki kita lancar dan lain sebagainya, tetap yang pertama adalah keluarga kita Kalau kita keluarga kita dah bahagia Dah seronok, dah senang ha, InsyaAllah bahagia macam tu lah Dan banyak sangat apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat tadi Kita dah dengar semua Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Semoga menjadi tambahan ya Tambahan wawasan dan pengetahuan kita semua Agar supaya kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Intinya adalah kita kena sayangi keluarga kita ya terutama daripada isteri dan anak-anak kita macam itulah ha sebab apa kita tinggal dengan mereka ya kan kita bersama mereka dan ingat ya kita harus faham dan memahami macam mana istilahnya karakter daripada isteri kita dan juga